Two hours later. Everybody put your hands in the air. захищав. Нічого ми це зробимо. Ти що? Ох. Ти, сучка, будь завидовать, бо я такий меня.